የድሬዳዋ አስተዳደር ነዋሪዎች በትላንትናው ዕለት በድሬዳዋ ስቴዲየም የመከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። ጅራተን መጋላ ድሬዳዋ ድሬዳዋ ዩኤ ያናገራቸው የሰልፉ ተሳታፊዎች ያለአግባብ ጥቃት ተፈጽሞበታል ያሉት የመከላከያ ሰራዊቱ ፍትህ ያሸዋል ብለዋል። ሰን መሐመድ ይባላል። የመጣሁት ከቦረን ቀበሌ ነው። እዚህ የተገኘሁትም ድል ፍትህ ለሰር መከላከያ ሰራዊታችን በሚል ነው። ሙሉ ኢትዮጵያን ሙሉ የድሬዳዋ ህዝብ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ ሳንል ሁላችንም እዚህ ጋ የቆም ነው ለመከላከያ ሰራዊታችን ነው። ፍትህ ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ድልም፣ ፍትህም፣ ሰላምም ሁሉም ነገር ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል እንትነው እዚህ ወጥቼ የተገኘው። እኔ ስሜ ሀሰን በሽር ይባላል እና በሰሜን እዝ ላይ የሰራው ግፍ በራሱ ወታደር ላይ ያደረገው በደልና ከዛ ለሰባት አመት ሙሉ ያደረሰብን ግፍ፣ ዘረፋ በዚህ ላይ ይብቃው ብዬ ለሰራዊቱ ድጋፍ ነው የወጣው። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ አህመድ ማህመድ ቡህ ህወሓት እስካሁን ድረስ በየአካባቢው ሲከሰቱ የነበሩ ግጭቶች አቀጣጣይ ነበር ሲሉ ከሰውታል። ስፖንሰር ሲያደርግ የከረመውን በመቀሌ የመሸገው ስግብግብ ጁንታ እኔ ከሞ ሰርዶ አይቀር እንዳለችው አህያ እኛ ከሌለን ኢትዮጵያ ትፈራርሳለች የሚለው እኩይ ሀሳብ ለማስፈጸም ሌት ተቀን ሲሰራ መክረሙን አሁንም እየሰራ መሆኑን አደባባይ ሀቅ ነው። በመሆኑም ኢትዮጵያን ሲዘርፍ የኖረን አደገኛ መሰሪ ጁንታ ለህግ ተገዢ ለማድረግ ህግ መንግስታዊ ስርዓት ለማስጠበቅ የመከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ያለውን እርምጃ ምክትል ከንቲባው አክለውም ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅና በደም ልገሳና የገንዘብ ማሰባሰብ መርሃ ግብሮች ላይ በንቃት እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል። ከሰልፉ አንድ ቀን ቀደም ብሎ መቶ ሰዎች ደም ይለግሱበታል ተብሎ የታቀደ የደም ልገሳ መርሃ ግብር በምድር ባቡር አደባባይ ተዘጋጅቶ ነበር። ነዋሪነቷ በአዲስ አበባ የሆነችው ሞዴል ፈቲያ ማምር ለመከላከያ ሰራዊቱ ደሟን በመስጠቷ ኩራት እንደሚሰማት ነው የተናገረችው። ዛሬ እንግዲህ ህይወቱን ለሰጠው የመከላከያ ሰራታችን እኔም ደግሞ ደሜ ልሰጥ ነው የተገኘው። ሬዳዋ የተወለድኩባት ሀገር ናት። በዛሬ ቀን እዚህ በአጋጣሚ ተገኝቼ ደሜን ለመከላከያ ሰራዊት ስለሰጠው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በስፍራው ተገኝተው ደም ከለገሱት መካከል ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጀዋር ለመከላከያ ሰራዊቱ ህይወታችንን መስጠት ባንችል እንኳ ደማችንን እንለግሳለን ብለዋል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በምድር ባቡር ላይ እየተካሄደ ያለው የደም ልገሳ ወንድሞቻችን ወይም ወገኖቻችን የመከላከያ ሰራዊት አንድ አካላችን የሆነ የዚህ የጁንታ ቡድን በተለይ የዚህ የህወሀት ወይም የእውነት አባላቶች እያደረጉ ያሉት የዘር ጭፍጨፋ በማውገዝ እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የአካል ጉዳት በህይወት ህልፈት በማድረሳቸው ማንም ደግሞ የማያውቀውን የመከላከያ ሰራዊት በራሳችን ወገን ስንደፈርም ጥሩ አይደለም። ወገን ማለትም ይከብዳል በዚህ ሰዓት ላይ ወገን ይህንን ነገር ማንም አያደርግምና የዚህ የመከላከያ ሰራዊት ላይ እኛ ህይወታችንን መስጠት ባንችል ዛሬ ደማችን ለነሱ ለግስ በሚል መልኩ ነው። ከነሱ እስከ መጨረሻው አስተዳደሩ በሚያስፈልገው መልኩ እነሱ ጋር መቆም አለብን የሚል ነገር ነው። የዚህ በቀጣይም ተከታታይ የደም ልገሳና የገንዘብ ማሰባሰብ መርሃ ግብሮች እንደሚኖሩ ነው ምክትል ከንቲባ በወቅቱ ያስታወቁት። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ